Voilà, deux jours de marche euh, depuis Santiago. Seulement, bah voilà, je me retrouve bloqué après deux jours à l'entrée d'une mine. Je crois que je vais jamais y arriver si ça continue comme ça, si euh, tout le temps des, obstacles viennent se mettre euh, sur mon chemin, tout le temps des bâtons dans les roues. Donc c'est compliqué. Deux jours pour rien. Donc retour à Santiago, on stop. Ça y est, j'ai trouvé euh, un bon chemin pour sortir des abords de Santiago. Enfin, après toutes ces galères. Et donc là, 3005 d'altitude, il va falloir qu'on monte encore un petit peu. Je suis jamais monté aussi haut. Une super vue quoi. Voilà, ça y est, frontière passée. Nous revoilà en Argentine, ça faisait un petit bout de temps. Et on est euh, au milieu des montagnes en fait. Passage de frontière à, à plus de 3000 mètres quand même. Donc c'est assez impressionnant, c'est assez cool. Et là, dans peu de temps, on va passer euh, au pied de la Concagua normalement. crois qu'il est plus temps qu'on fasse un, un petit point histoire. Je suis vraiment désolé pour ceux que ça gonfle. Mais il faut savoir qu'à partir de Santiago et jusque dans le sud de la Colombie, je vais suivre un itinéraire historique qui date de l'Empire Inca, qui date du 15e siècle, donc au maximum de l'expansion Inca, et qui s'appelle le Quapacnian. il faut savoir que euh, depuis, les chemins originaux ont été souvent remplacés par des routes. Donc il n'y a plus vraiment euh, le chemin euh, de manière, de manière euh, très rare, plus vraiment le chemin originel, Inca. Mais on peut, n'empêche, euh, rencontrer des, vestiges assez incroyables, comme là, l'endroit où je me trouve, c'est euh, le poste relais en fait, qui servait, qui servait à loger, qui servait aussi à approvisionner les messagers par exemple de, l'Empire Inca, ceux qui utilisaient cette, cette voie de communication, cette voie d'échange. plein, plein milieu de l'orage. J'avoue que je fais pas le fier. Je suis en ce moment même à San José de Rachal, une petite ville argentine au pied de la cordillère et euh, il se trouve que le gouvernement actuel, donc du président Macri, du président argentin, a pour projet de modifier la loi qui protège actuellement les glaciers dans la cordillère de l'exploitation minière. Donc cela aurait un impact bien sûr sur l'environnement naturel de cette région, mais également un impact humain sur la santé de la population locale. Et c'est ce que va nous expliquer Carolina dans une petite interview. nosotros tenemos entendido de que ya han desaparecido eh, tres glaciares importantes. En San Juan. En San Juan, en la zona en la cual ellos están ubicados. Eh, entonces, todo esto hay un impacto directo en el ambiente e indirecto en las zonas de pueblos abajo. Sí, puede, se puede ver eh, un impacto en la salud de la gente nosotros, por el cotidiano que tenemos, porque es un pueblo de mil habitantes aproximadamente, nosotros podemos saber que los casos de cáncer que hay, ah, que ha habido un aumento bastante progresivo. Mm. Em, todos los demás cartelitos son proyectos que están en exploración y en proyección Esto implicaría que si cambia la ley de glaciares, imagínense cuántos proyectos se van a instalar mm. en la cordillera nuestra. Voilà, donc je viens de quitter San José de Rachal, le cœur un peu lourd après ma rencontre avec Carolina. Et euh, je suis en ce moment même dans une réserve naturelle un sanctuaire pour les oiseaux qui s'appelle la Sienaga, ce qui veut dire le marécage. Et il faut comprendre que toutes les eaux de ces marais viennent euh, de la cordillère par les rivières et seront donc directement touchées si l'activité minière s'y développe avec les émissions de métaux lourds, de cyanure que nous expliquait Carolina. Donc tout ça est en danger. Voilà la saison des pluies dans le nord de l'Argentine, ça donne ça. Je me suis trouvé une copine sur le bord de la route. Salut ma belle <laughs> m'approche euh, à grands pas du moment où je quitterai définitivement l'Argentine, donc par le nord. Et là, ça fait du bien parce que je suis de retour dans un environnement naturel. Après les, après les longues sections sur route que j'ai enchaînées depuis le passage de la frontière. Il fait toujours, aussi chaud, mais il y a de l'eau en abondance, donc c'est très agréable. Voilà, baptême des 4000 pour moi. Euh, je suis crevé. J'ai une traversée de 120 km Je change de main parce que 120 km donc je disais, pardon. Euh, j'ai chargé 7 litres d'eau. Et euh, physiquement, ça envoie du très très lourd. C'est dur. Euh, les paysages sont magnifiques. Ça commence à, ressembler franchement à l'altiplano, on est au milieu des volcans. Donc ça en vaut, ça en vaut le coup, ça en vaut la peine. Petit déjeuner au milieu de nulle part,